Mi már itt állunk, igen. Ja, jó. Tehát akkor mégis meg kell mondanom, a pszichológushoz <laughs> jönnek. Vannak dolgok, amikor viszont tényleg a pszichológusnak fel kell vállalni a döntést abban a 2000 Persze, szeretne gyereket. De meg, megbeszéltük még. Igen, megbeszéltük, hogy szeretnénk egy gyereket. És hát ugye ez egy komoly elhatározás most itt bennünk, és nem. Én egy kicsit old tartom, de, de, de igen. Hát én most pont hallottam, hogy csináltatnak olyan, tehát hogy tenyészthető egy olyan ilyen kis lény, ami, ami meg kell rendelni, és akkor x év múlva megérkezik, be lehet programozni, hogy milyen legyen, hogy legyen, és hát, kvázi gyerek. Igen, de hogyha megunod, akkor nyilván akkor átprogramozzák. Kutya lesz, átprogramozod, mit tudom, sivatag, sivatagba vagy éppen akkor, mit tudom én, lesz teve, utána mész tovább, és akkor nem tudom, föl akar szállni, és ugye van űrhajósokség, akkor repülő lesz, tehát hogy bármi lehet. Én szerintem ez, ez modern, ez ez a világ. Igen, csak az nem a te véred, és nem a, te... te, te, te, Igen, csak most nem akarom elmondani a pszichológus előtt, de ha már akarod, akkor tehát a, a, a testiség, mint olyan, az nálunk nem működik, hanem megy a, a tudod, van ez a szemüveges program, ami most a, a legújabb, hogy ott akkor lehet ezeket csinálni. És én csak azért megyek ebbe bele, mert ez ugye a gyerek az még mindig csak testiséggel hozható rét, és nekem ezért fontos, hogy a legyen már valami. Tehát ezért azt mondom, jó, legyen. Nem félsz attól, hogy, hogy majd a nevelésben egyedül maradsz, hogyha, hogyha ő ennyire nem akarja. Azt tudjátok, hogy ez egy nagyon nagy felelősség az én részemről, mert én is vizsgázom akkor, ha erre engedélyt adok, és majd elmondom ugye, hogy hogy történik. Hát, ö, ö, nem, én inkább attól félek, hogy egy ilyen éljen itt a, valahogy bennem lesz, én ettől egy kicsit félek, de, de, de én nagyon szeretném ezt ö, kipróbálni. És, és hogy ez egy kísérlet lenne? Hát kvázi, igen. Nem. Ja, nem. Nem, nem, nem. nem. Én, én, nem, ez komoly. Ez komoly elhatározás, mert, mert azért most komoly. az, Tehát azt gondolom, hogy nagyon szép dolog lesz, Aha. lesz a vérünk. Hát motivációnak ezt én még elég halványnak hát érzem. De programoznánk is, tehát nyilván úgy csinálnánk, hogy felébe, és akkor tényleg szép lenne, mert akkor megvennénk azt a programot, amivel alakítani lehet azért. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy pontosan tudjátok, hogy az emberiség az előző évszázadok, évezredek alatt óriási tragédiákat élt át azzal, hogy véletlenszerűen születtek gyerekek. Ja, hát össze-vissza, Akiket persze. nem vártak, nem Igen. akartak. Esetleg erőszakos született, Igen. házasságok kívül született, túl korán született, túl későn született, túl sok született, stb. Tehát ugye most büszkén mondhatjuk azt, hogy Ugye nem csak egy olyan csippet ültettek be mindenkinek, amin az adataink rajta vannak, ami három napos hónap óta kinehetetlenül életünk végéig itt van. Ez mennyi lenne ugye... egyébként? Csak úgy folytasd csak, hogy ez mennyi lenne egyébként. Hát attól függ, hány ülésre lesz ahhoz szükség, hogy én döntéshozó. De én szeretném, hogyha... Minél kevesebb lenne. Nem, és ugye tudjuk, kivennénk ezt a csippet. Igen, tehát hogy minden nőnek beültettünk ugye rögtön születés után egy olyan csipet plusz, amelyik viszont úgy működik, hogy semmilyen módon nem eshet teherbe, tehát ez a probléma, mint olyan megszűn, és valahányszor gyereket akarsz, akkor komoly döntés után kioperáljuk, és a gyerek három hetes korában visszaoperáljuk. Na. Igen. Ez nem egy nagy dolog. De ez rögtön elsőre akkor sikerülni fog? Az nem probléma, persze. Tehát az nem kérdés, hogy terhelve se le, vagy lesz-e ebből gyerek, csak az Jó, és akkor most mit kell most beszélni? Én, én megkérdezem őket. Mert ugye azért egy emberre nem akartátok rásozni ezt a nagy terhet. Nem, nem? Hát nem. Tehát, hogy akartok-e ide a közösségbe jelen motivációs feltételek mellett ennek a két szülő jelöltnek egy gyereket? Szeretném itt van a child chip, kinevő csip. Kicsit old school, hogy te még beszéled ezt a régi Igen, de mégis csak ez egy chip, kirevő chip. tehát tulajdonképpen egy olyan chip, ezt úgy is mondhatnánk, amivel ugye azt a bizonyos chipet veszünk De csak akkor, hogyha azt látjuk, hogy érettek a helyzetre, szóval éretlen szülőknek nem akarunk gyereket Hát, hogyha érettek azok a programok, amivel lehet ezeket irányítani, akkor mi is érettek vagyunk, érted? De én úgy gondolom, hogy ha elakadok, akkor a nevelésben majd eljövök hozzád, és akkor segítesz. Hát vagy egy... Hát azzal sokan így vannak, igen, hát rá vagyunk, világos. Én, én szerintem, én alkalmas. Csak két igenes motiváció. Jó, hát nekem az a lényeg, hogy, tehát, hogy, hogy lehessen valami kettőnk között, tehát hogy úgy is, hogy akkor most még egyszer a közösségüket megkérdezem. Ki az, aki azt gondolja, hogy a helyzet alkalmas arra, hogy... Nem. Hát igen. jöjjenek vissza egy év múlva. Oké. Okay. Jó. Hol látta ki ezt a hülyeséget, hogy szavazni kell? Ez mindig is még megmondva. Ez egy szabad ország, és mindenki azt csinálja. Aha. Na jó. Akkor nézzük meg, elhidegülnek ezek egymástól. Már gyerek sincs, <laughs> vagy még nincs. És nézzük meg, hogy mi történik egy kis idő múlva velük. Jó? Ja, jó. Ugye a jövőben is ember marad az ember? Tanulságokkal? Nem? Hát majd mondja le ki ki a tanulságot, mi most eljátszunk minden esetre. Igen. meg van. Azért közben elmondom, hogy az improvizálást úgy kell elképzelni, hogy egy nappal előbb elküldöm a színészeknek ezt a forgatókönyvet, amit én kigondoltam, és előadás előtt egy órával megbeszéljük, hogy mit fogunk játszani, hogy nem véletlen nézegetjük időnként a forgatókönyvet, és most mindjárt szülünk egy jelenetet, ha már gyereket nem tudtunk. Oké. Okay. Amit most még azt se tudjuk, hogy mi az mindjárt lesz valami. Na, akkor megyünk, vagy nem megyünk? Azt mondtad, hogy ma este elmegyünk abba az új ilyen moziba, amiben ezt színszag, minden. Nem megyünk moziba, én egy normális ételt akarok enni, ezt akarom enni, elegem van a pirulákból, ezt akarom enni, és ezt, ezt most be fogom zabálni. Én nem tudok neked normális ételt, mert normális És miért kell ezeket rejtegetni? Miért? Azért, mert valaki megmondta, hogy minket figyelnek, és akkor ez kínos? De Normális kaja, de amit érünk. hát amikor születnék... leszel, de hogy lesz? meg a Akkor majd átírom magam, átírom magam. De hogy is, ezeket már mindig ezzel mind szabályozható. Tudom miért. Hát, amikor születnél, akkor mit tettél? De másnak miért jó az? Neked miért nem? Mert nincs íze. Mert nincs íze. És nem tudok azzal szexelni, hogy fölveszem azt a szart. Jó van, megy. Ezt akarom menni? vizet akarok inni. Megcsináltattad a helikoptert, vagy nem csináltad? Persze. Megcsináltattad? De, de az viszont old school. Micsoda? Régies, idejét múlt, elavult. Helikopter. Akkor mivel menjünk? Teleportrendszerrel. Jó, akkor teleport. Mi mivel akarsz menni? Én azt gondoltam, az olyan, olyan bájos helikopterrel. Nem bájos, az régies. Nem van izé- benne valami kis ilyen... 12-ben Obama repült repülővel, vagy izé, helikopterrel. Igen, de az annyira romantikus. Hát az, az, az, az mi nem bírunk egyszer egy ilyen romantikus estét csinálni. De nem, mi romantikus, hagyjál már, profi, profi, modern, profi, modern, csak ezeket bele kell szűni, ezeket az apróságokat, a kis kajákat, az szóval apró örömöket. Fölmenni, nem tudok semmit sem, fölvenni se. Idegesítesz. És köszönöm, szerzek valami programot, ami megjavítom, normális leszel komolyan. Egyet már azt a szar idegesítsél? Nem azért. azért. Érzed, hogy, hogy te olyan más ezt, ki, kipróbálom, más legyél, mint a többiek? Kipróbálom, hogy működik-e rajtad. Bevented a szómát? Nem, a nyugtatót fogom most mindjárt neked átadni. Faj! Ne Csináld! Azaz, ez most nem a nyugtató volt, kicsi, a vakar, bocsa. Lejjebb menni itthonról, el fogok menni itthonról, mert van belőle. Levittem, levettem, levettem, most már nem érzél semmit. Hol van a... a, a a, vettem egy ilyen izét. Mi? A, a szőnyeg. Milyen szőnyeget vettél? Vettem egy ilyen izét, elegem van belőle, és elmegyek. Milyen szőnyeg van? Megy, eljössz a helikopterre, vagy nem jössz? Hagyjál már a helikopteret, de milyen szőnyeg van? Repülősz. És tudod, hol fogok menni? Hova mész? Párizsba. Mi? Micsoda? És most elrepültem Párizsba. boldog férjemet, aki egyáltalán nem ért meg engem, és minden baja van. És most itt vagyok Párizsban, Pierre-nél, aki megél, aki édes, aranyos, egy cuki, Pierre, hát hol vagy? <laughs> időszámításunk előtti 13. századból ugyanezt a jelenetet, amikor is Párizs az almát Szép Helénának adja, és akkor megjósoltam volna én, mint Kassandra, akire senki nem hallgat, hogy ebből lesz a trójai háború, de ezt most nem játszottuk el, csak elmeséltem. Nagyon köszönjük, hogy itt volt mindenki velünk. Szép esték volt, itt boldog jövőt, hogy itt kell Legyen boldog a következő száz évünk így együtt, Bolyó András, nézzétek meg a bányavirágban!